Hi guys, welcome back our Neon YouTube channel. Hello, hi. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඇති කියලා. ඉතින් අද නිවාඩු දවසේ පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිදින්න ආවා මමයි හස්බන්ඩ්ුයි. ඉතින් ඒ ආපු වෙලාවේ හිතුණා ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් හොඳයි කියලා අලුතෙන් ඩුබායි වලට එන්න හිතන් ඉන්න යාළුවන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් කියන්න තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න. ඔයා දැනටමත් UAE වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාරෙන් පාස්පෝට් හදලා විස ප්‍රසෙස් කරගෙන ඒදවල් කරගන්න ඕනේ එතකොට විස දැන් අපිට දෙන්නේ දින හැටක කාලයක් තම උපරිම දෙන්නේ ඉතින් චොප් එකක් හොයාගෙන එන කෙනෙක් නම් අනිවාරෙන් දින හැටිය විස එක ගන්න මොකද මේ විසා එක ගොඩක් තියෙන එක හොඳයි දවස්ති හැටක් මේ මොකද ජොබ් එකක ප්‍රොසෙස් එක වාට හොයාගන්න ඒදේවල්ට ටිකක් කාලය ගත වෙනවා ඇති ඒක නිසා දින හැටේ විස එකක් කරගෙන එනවනම් ඒක ඔයා ඔයාගේ පැත්තෙන් ගොඩක් හොඳ දෙයක් එතකොට නිකන් විසිට් එකකට එනවනම් ඉතින් මාසේ අවශ්‍ය දින ගානට වීසා එක ප්‍රොසෙස් කරගෙන එන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාට එයාපෝට් එකේදී ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ෆ්ලයිට් එක ඩිලේ වෙන්නේ නැතුව ෆ්ලයිට් එකට ඔයා ඩිලේ වෙන්නේ නැතුව මේ දේවල් කරගන්න නම් ඔයා කලින්ම ඒ ඔයාගේ ඩුබායි ඉන්න යාළුවෙක් ගැන විස්තර ටික ඔයා අරන් තියාගන්න. එතකොට ටක් ගාලා ඒ ෆෝම් එක වාට ඒ විස්තර ටික ෆිල් කරලා එතනට දීලා ඔයාට ඉක්මනට ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන ඩුබායි වලට එන්න පුළුවන්. ආයුවේයට ආවට පස්සේ ආපෝට් එකේදී ආව එක්කන් යන්නේ කවුරුත්ම නැත්තම් යාළුවෙක් බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට ටැක්සියක් ගන්න පුළුවන් එයාපොට් එකෙන් එළියට ආපු ගමන් මොන් තරම් ටැක්සි තියෙනවා හැබැයි ටැක්සි ටිකක් ගණන් ඔයා ආපු දවසේ ඉඳන් ඔයා කල්පනා කරන්න ඕන ඔයා ගේන සල්ලි ටික කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ කියලා පරිස්සම් කරගන්න කියලා මෙහි වතුර බෝතලේ ඉඳන් හැමදේම අපි සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ටැක්සි එක යන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් මෙට්‍රෝ එකේ හරි බස් එකේ හරි යන්න. ඒකට කාඩ් එකක් ඕනේ. මෙට්‍රෝ කාඩ් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකින් ඒක අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක දිරාම් 25ක් දීලා තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි ඔයාට එයාපෝට් එකේදීම සිම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක හැබැයි වීසා එක කැන්සල් වෙන දවසේ මේක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ කාලේ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද එමිරේට්ස් ID එක නැතුව ඔයාට සිම් එකක් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් මේ සිම් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට එයාපෝට් එකේ වයිෆයි තියෙනවා ෆ්‍රී වයිෆයි වට කනෙක් කරගෙන ඒ වෙලේ ඉඳම්ම ඔයාට ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ඔයා යන්නේ කොහෙද ඒ දේවල් ටික බලාගන්න පුළුවන් ඔයා UAE වලට එද්දිම ඔයාට නවතින තැනක් හොයාගෙන එන්න ඒක ඔයාට ලේසි මොකද කිව්වොත් එතකොට ආපු දවසින් දම්ම ඔයාට එතනට වෙලා ඉන්න පුළුවන් මෙහි ඇවිල්ලා හොයාගන්න ගියොත් ටිකක් කරදරයි හොටෙල්ස් වල නැවතෙන්න ගියොත් වියදම් වැඩි මොකද ඔයාගේ එන්න ඒම් එක තමයි ඔයාට තියෙන ඕන ටාගට් එක ඔයාගේ සල්ලි ටික ඉතුරු කරගෙන ඔය ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකන් කොහොමද ඉන්නේ කියලා මොකද ගොඩක් අය මෙහි ඇවිල්ලා අමාරුවේ වැටෙනවා ඉතින් එහෙම අමාරුවේ වැටෙන්නේ නැතුව අපි දෙ කියන දේවල් අපිත් දැනගත්ත දේවල් ඔයාලට එක්ක ෂෙයා කරගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් මැනේජ් කරගෙන පරිස්සමට මේ වැඩ කටයුතු ටික හරියට කරගන්න. එතකොට ඔයාට ආවන් පස්සේ පුළුවන් තනියෙන් එන කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි බෙඩ් ස්පේස් එකකට හරි පාර්ටිෂන් එකකට හරි යනවා නම් ඔයාට ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකම්. අපි මේ හැමදේම කියනවා ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාට ජොබ් එකක් හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට සල්ලි තියෙනවා. එතකොට ඉතින් කැමති විදිහකට වියදම් කරන්න පුළුවන්. එතකම් හොඳයි ඔයාට බෙඩ් ස්පේස් එකක ඉන්නවා නම් බෙඩ් ස්පේස් එක සමහර ගොඩක් තැන්වල තියෙන්නේ කාමරේ හය දෙනෙක් අට දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා එතකොට ඔයාලා හැමදේම ෂයා කරගන්න ඕනේ පාටිෂන් එකත් ඒ වගේ තමා රූම් එකක් දෙකට බෙදල තමයි එගොල දීලා තියෙන්නේ එතකොට ඒත් කිචන් එක වොස්රූම් එක හැමදේම ඔයාල ෂයා කරගන්න ඕනේ ඩුබයි ලයිෆ් එකඉතින් ඒ වගේ තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙහි ඩුබායි වල ටිකක් ගණන් වැඩි මේ බෙඩ් ස්පේස් පාටිෂන් මේ හැම දෙයක්ම හැබැයි සාජා අබුඩාබි අජ්මාන් ඒ වගේ පැතිවලට යනකොට ටිකක් ගණන් අඩු වෙනවා එතකොට ඒ දේවලුත් පොඩක් ඔලිවේ තියාගන්න හැමෝම ඉතින් එන්නේ ඩුබායි කියලාගෙනම එහෙම නෙමෙයි ඉතින් සාජා වලට આવුත් ඔයාලට ලිවින් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකන් හැබැයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට වියදමක් වැඩි වෙනවා හැම පැත්තෙම දෙපැත්තක් තියෙනවා ඉතින් මේ දේවලුත් අපි තව ගොඩක් විස්තර කියන්න තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණාමට ඔයාලා දැන් මෙහි ආවහම ඔයාට දැන් බිට් ස්පේස් එකක් එහෙම හොයාගන්න යාළුවෙක් නැත්නම් ඔයාට බය වෙන්න දෙයක් නෑ Facebook එකේ ඕන තරම් groups තියෙනවා සාල්ෂා ඩුබායි හැම එකම groups තියෙනවා ඔයාට ඒකින් එකකට join වෙලා ඔයාට කැමති ඔයාගේ බජට් එකට හරියන ඩෙඩ් ස්පේස් එකක් හරි පාටිෂන් එකක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙට ආවට පස්සේ ඊගාව දේ තමයි කනබුන දේවල්. ඒකත් ඔයාට උයාගෙන කන්න පුළුවන් ඔයාගේ බජට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මොකද කඩෙම කන්න ගියොත් වේදම් වැඩි වෙන නිසා මොකද ඔයාගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ මෙහෙවිල ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක එතකොට මෙහේ ඩිස්කවන්් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා අපි නම් කිව්වොත් ඉතින් අඩුවට ගන්න තියෙන තැන් මම කියන්නේ නෙස්ටෝවිවා එතකොට ඩේටුඩේ තව තියෙනවා 1 to 10 1 to 20 ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා ඒවයිනුත් ගොඩක් ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් වලට බඩු ගන්න පුළුවන් එහෙම කරගත්තොත් ඔයාට ඉන්න මාස දෙකේ ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මට තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. ඒ දේ තමයි දැන් ඔයාලා රූම් එකක් ගන්න කියලා කිව්වනේ මම. ඒ දැන් ඔයා පාටිෂන් එකක් හරි ඒ දේවල් ගනිද්දී ඔයා Facebook එකෙන් හරි එයත් එක්ක කතා කරද්දී කරන්න ඕන දේ තමයි එයාගෙන් අහන්න. මේ දැන් ඔයා ගානක් කියන්නේ දිරම් 900ක් යෝකෙන් ඒ ගාන කියලා තියෙන්නේ ඔයා සේවා එකක් ඉන්ක්ලෝඩ් වෙලාද කියලා බිලට මොකද නැත්නම් එයා ඊට පස්සේ කියයි වෝටර් වලට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි Wi-Fi ඒවට වෙනම ගෙවන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාට අපරාධය ගෙවන ගාන. ඒක නිසා ඔයා ඒ දේවල් හරියටම කතා කරගෙන ඔයා ඒ දේවල් වෙරිෆයි කරගන්න එතකොට තමයි වාට ඒ වගේ බජට් එකේ හැටියට මෙහි ආපු කාරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට කියන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මෙහි එන්නේ ජොබ් එකක් හොයාගෙන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ලංකාවෙන් එද්දී ඔයාගේ විස්තර ටික දාලා ඔයා LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා තියාගන්න. ඒ වගේම මෙහි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ තමයි ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම ජොබ් එකක් හොයාගන්න හොඳ දේවල් තමයි LinkedIn එකෙන් හරි නැත්තම් Indeed එකත් ගොඩක් ෆේමස් මෙහි. එතකොට ඒ දෙකෙන් ඔයාට ඕන තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා එතකොට ඒවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් එතකොට ඔයා CV එක හදද්දී අනිවාර්යෙන්ම මෙහි ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් එඩිට් කරන්න මොකද ඔයාගේ නම් දෙකයි මෙහි නම් දෙකයි මෙහි ඉන්න තැන ඇඩ්‍රස් එකයි ඒව දාන්න මොකද ලංකාව විස්තර දාන්න එපා ලින්කින් එක කියන්නේ Facebook එක වගේම ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් ලේසි ඔයාගේ හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් පික්ස් එකක් දාන්න එකට ඒ දාලා ඔයාගේ පරණ විස්තර ටික ඔයාගේ කැරිය ඒකේ ඩීටේල්ස් ටික දාලා ඒ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉන්ඩීඩ් එකත් ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ දෙක හදලා විශේෂයෙන් මම කියන්නේ තව ගොඩක් තියෙනවා මෙහි ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ඒවත් මම ඔයාට පල්ලෙහෙන් දාන්නම් මොනවද ඒ නම් ටික. එතකොට මෙහි නැත්තම් Facebook වලින් WhatsApp group තියෙනවා. ඒවටත් ඔයාට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන තරම් ජොබ් තියෙනවා. ඔයාගේ හැබැයි ලක් එකත් එක්ක හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඔයාලට තියෙන දේ තමයි ඉන්ටර්වයු එකට යන විදිහ. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඇඳගෙන යන්න ඒක ඉතින් ඔයාලා ඇප්ලයි කරන කැටගරි එකත් එක්ක ඔයා ඇඳුම ඩිසයිඩ් කරගන්න. එතකොට තව දෙයක් තමයි බය නැතුව කතා කරන්න. ඉන්ටර්වයු එකට ගිහාම ඔයාලා බය නැතුවම ෆේස් කරන්න හොඳට කතා කරන්න. ඒ දේවල් පුරුදු වෙන්න ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ එයාලා බලන්නේ හොඳට කතා කරනවද ඔයාලට කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවද? ඒ දේවල් තමයි එයාලා බලන්නේ. ඒක නිසා මේ ඔයා ඒ දේවල් වලට හොඳට ෆේස් කරන්න බලාගෙන යන්න. තව දෙයක් තමයි ඒවා ඉන්ටර්වයුව එකට ෆේස් කරද්දී බය වෙන්න එපා. අපි ලංකාවේදී සිංහල ගොඩක් භාවිතා කරන නිසා ඉංග්‍රීසි වලට බය වෙන්න එපා. ඉන්ටර්වයුව එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම කොන්ෆිඩන්ස් අරගෙන කතා කරන්න. එයාලා ආසයි ඔයගොල්ලෝ හොඳට කතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජොබ් එක නම් ෂුවර්. ඔයාලා මෙහි ආවට පස්සේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න යද්දී ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නත් වෙනවා. ඒ එකක් තමයි දෙකක් තියනවා මං විස්තර කියන්නම් එකක් දැන් ජොබ් මනි ඉල්ලනවා ජොබ් මනි ඉල්ලනවා කියන්නේ දැන් ඔයාට ජොබ් එකක් සෙට් කරන්නම් කියලා ඒගොල්ලෝ මුලින් සල්ලි ගාණක් ඉල්ලනවා මෙහෙම දියම් මෙච්චරක් දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ජොබ් එක හරියටම අතේ තියාගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි යාලා කියන්නේ එහෙම කට්ටියක් තියෙනවා යාලගෙන් ගොඩක්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ මොකද මෙහි UAE වල කිසිම කම්පැනි එකකින් ඔයාලගෙන් සල්ලි නම් ගන්නෙ නැහැ ඒගොල්ලෝ ජොබ් එකක් දෙන්න ඒකට අහු වෙන්න එපා. තව දෙයක් තමයි එතකොට අපිට ඉන්ටර්වයු එකට එන්න කියනවා. හැබැයි යාලා ජොබ් දෙන ඒජන්සි කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපිට එන්න කියලා ඒගොල්ලෝ අපිව හරියට ඉන්ටර්වයු කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට දැන් මෙහෙම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆ්‍රී එකක් යනවා. ඒ දේවල් වලට දානක් ඉල්ලන. එහෙම කියලා සමහරක් අය પાස්පෝර්ට් එක දෙන්න කියලා කියන ඒගොල්ලන්ට પાස්පෝර්ට් එක ඕනේ. එහෙම කියලා. කවදාවත් પાස්පෝර්ට් එක දෙන්න යන්න එපා. ඔයාලා කිසිම කම්පැනි එකක ඉන්ටර්විව් එක ගියපු දවසකට මොකද પાස්පෝර්ට් එකේ කොපි එකක් දෙන්න පුළුවන් වස් සමහර තැන්වල ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලන අයත් ඉන්නවා. මොකද પાස්පෝර්ට් නම්බර් එකේ ඒව බලා ගන්න. ඒ අරුණහම එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔෆර් ලෙටර් එකක් දීලා ඊට පස්සේ තමයි මේ හරියට සයින් කල්ලා එදෙවල් උනාට පස්ස තමා අලගේ පාස්පෝට් එක නම් ගන්න ඔයා ඉන්ටර්වහකට යක්දී තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ බයවෙන්න පා මොකද දන්නවද ඔයාට දැන් ඒගොල එවනවානේ මේ ටයිම් එකට එන්න ඕන එහෙම කියන ලොකේෂන් ඔක්කොම එවනවා එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ Google Maps එක දාගෙන එතකොට මැප් එකේ ඔක්කොම ටයිමින් ඒ හැමදේම වැටෙනවා. බස් එක තියෙන වෙලාව, මෙට්‍රෝ එක යන්න ඕන නම් ඒ දුර යන්න ඕනේ මෙට්‍රෝ එකේ කියලා. එතකොට ඔන් ටයිම් මේ තියෙන වෙලාවල් වලටම අනිවාර්යෙන් මේ බස් එක මෙට්‍රෝ එක හැමදේම තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ටයිම් එක දැම්ම නම් ඔයාට මේ ටයිම් එකටයි මෙතනට යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඔන් ටයිම් වාගේ ඉන්ටර්වයුවකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නිවාඩු දවසේ පොඩ්ඩක් අපි දෙන්නත් එක්ක ආවේ පොඩ්ඩක් ජොගින් පාරක් දාන්න. ඉතින් ඒ අතරේ තමයි මතක් වුණේ අපේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් කියන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපෙන් අපි මෙහි ආව කියලා දැනගත්තන් පස්සේ ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් ඇහුවා කොහොමද එන්නේ එහෙම කියලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ උගලන්ට දැනුමක් දෙන්න. ඉතින් අපි හිතනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ඉෂ්ට වුණා කියලා. තව ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට අහන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. එතකොට අපේ පරණ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒවා බලන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ඉස්සරහටත් ලස්සන ලස්සන වීඩියෝස් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අදට එහෙනම් අපි යන්න. බයි.